Всем привет! В эфире Винли ТВ, выпуск «Плане новостей». Итак, прежде чем начать выпуск, я сделаю лирическое отступление, так себе. Я по поводу мнения Спайка, то есть, что бронь сообщества скатилось и что угасло, я намного согласен. Но чтобы вы лучше понимали, что, о чем я говорю, ссылку будет в описании здесь по в окошке то, что, ну, объяснение подписчикам Спайк и стрим, на котором Спайк объясняет, почему хочет изменить собственность. Так что... Так что... Так что... Вот так пожалуйста, найдите и посмотрите. Во всяком случае, я посмотрели, так вот, э, так что там идти. Объяснение у него есть, посмотрите, чтобы вы понимали. Я, во всяком случае, не уйду из больницы сообщества. Вот посмотрите текущий восьмой сезон, Даш, э, ведущий девятый и даже, наверное, G5, это поколение первый сезон. Да, несмотря на то, что у меня есть еще огонек, я верю, что все будет э, хорошо в сериале. Это мои мнение, мои планы. У меня есть энтузиазм, мои планы. Я и мои коллеги будем заниматься этим одним. Несмотря ни на что, что будет твориться в сериале. Да, сообщество может разваливаться, если там ну, у некоторых еще остался тот энтузиазм. Так что, Спайк, конечно же, у тебя свое решение, что понимаю, что хочешь уйти, это твое право. Никто не держит, мы добровольно все держимся. У из есть уйти, но я остаюсь, несмотря ни на что. Думаю, советую тебе остаться до конца девятого сезона и все делать. Так что, Спайк, я тебя уважаю, твой выбор тоже. какой бы ты ни прибыл, я всегда приму. А теперь перейдем к прямым новостям. Итак, новости таковы. Министерство РФ израильские BBC выступили в 8 ракет по атомной серии. Глава МИДа Лавров удары по авиабазе очень опасно развитие событий, заявил. Вадиме ну, Луцеревиче по телефону обсудили ситуацию в Сирии. Время прошла встреча один Путин министра сельского хозяйства Александра Ткачева. Правительство разрабатывает меры поддержки компании по пошли сексуальной списки. Генпрокуратура российской направила запрос по оказанию правовой помощи расследованию дела Скрипалей отравленность собственным тем выпуска. Пусть говорят, период через вселенную драматизм только павших этих прошлетных на Земле. Ну, синоптики в столице региона наступает резкое потепление сильным ветром. Такие уж новости. Переходим к новостям. Понял. Так. так вот, The Great Nibroft Симфингс Аламбула. Прошла первая часть акции, посвященной Саламбуле и Сфинксу в игре Мальтопон от Геймов. После окончания первой части тут же началась вторая часть, то есть продолжение, то что сражение голосовое, в общем, а том э, можете посмотреть два видео, так что посмотрите. Также новости игрушек. Вышли игрушки от Sunset Шемилета, Пинки Пай также, Пинки Пай в области Стаса Бородата, а выйдя в книжке записки Стаса Выбора, так сказать. Также вышли контейнеры чупа-чупсов. То есть чупа-чупсов там поняша. Также, также вышел отрывок еще один, так сказать, прошедшего видео, то есть который прошедшая четвертая серия, так что мы уже видели кадры, то есть можно анимать. Да. Да. Также, если вы еще не видели третью серию, то есть у вас есть субтитры от Тунтан и Доктор Тим, можете посмотреть. Если вы еще не на канале, посмотрите. Также уже вышли, вышли субтитры к четвертой серии, так что также посмотрите их. Очень интересно. Их а, да И наконец-то закончилось Показ вышла пятая и последняя часть э, девочки запусти, а, они все забыли части тревоги. То есть все пять частей вышли, то есть когда на пятницу вышла последняя часть, которая закончилась эта трилогия. Так что смотрите, чем все это кончилось. Да, и начались волонтерские сборы на Руброникон, то есть волонтеры и художники, если вы хотите набраться, то обратитесь в пункт Руброникон ВКонтакте, либо заполните заявку прямо с табуна. Пожалуйста, и оставьте свои никнейм или там, что вас попросят, обязательно анкету отправить, если кто-то захочет. Также появились билеты также стартовали, так что поспешите. А теперь позор. Да, так что на новой неделе, то есть 5 нас, кстати, ждет, что Рэмбо Дэш. Спокойно отправится в Лас-Пегасус, 5 7 8 сезона. Хочу сказать, так что будет присматривать, так что будет зонарно сказать. Так что ждем, в субботу будет Клёзово. А насчет, еще раз возвращаясь к, ну, спайк роли сообщества кидает, это, это действительно так. Если вы не если хотите узнать подробности, то по кошке есть видео даже со стрима или с объяснением подписчиков, он все объяснит вам. Но я лично никогда не покину брони сообщества. Это уже мне точно известно. Даже несмотря на то, что, что на этой неделе у меня небольшие перемены случатся, так сказать. Неожиданно, но они на канал не повлияют. Ну что ж, на этом все. Все ссылки оставлю в описании и ссылки на видео, спайку и объяснение оставлю в описании. Мы с вами остаемся. До новых встреч. Спасибо. И команда остается с вами. Принди ТВ продолжает свои вещания, несмотря ни на что.